ini. Mm-hmm. Oh itu hidup? Hah? Hidup kai? Si kalang ini ki kai ki lho, ki pinggir laut. Wah, eh. Ya gimana ngambilnya? makan apa Nanti. Oh ya nanti nanti. Bentar. Bloom.